harsengadlı. Отви hak. От винта! Tuğamı pardı. Ayu. Heveskimi bıstargın. Küşke, şu küşke. Anyaa! 이 시구시가 만다 안녕 흔히 일리베다 <laughs>